dag en baie welkom hier by ons vierde en laaste aflewering van 1 Petrus se Bybelskool. Nou eh, het ons by Petrus al baie geleer. Wat Petrus hier doen het ons verlede keer gesê, hy skryf eintlik 'n preek oor hoe hy die Christendom sien, hoe hy eintlik ons as gelowiges in hierdie wêreld wat nie altyd vriendelik is teenoor ons nie, teenoor gelowiges nie, hoe hy dit sien en evalueer. En ons het gesien dat hy eintlik twee wêrelde bymekaar bring. Dat hy sê as jy 'n gelowige word, jy bewus word van hierdie werklikheid van God wat deel van jou lewe word dat jy 'n nuwe gebore mens is, dat jy losgekoop is, dat jy vry is om in hierdie wêreld van God te leef en hierdie wêreld van God eintlik in die gewone wêreld, daar by jou werk, in jou huisgesin, waar jy rond beweeg om hierdie wêreld van God gestalte te gee, byna soos 'n tempel. Dat mense as hulle jou, eh, jou sien as gelowige, hulle eintlik voel hulle is in die teenwoordigheid van God. Nou wat vir my mooi is daarvan is natuurlik dat ons Christelike lewe, ons spiritualiteit, ons verhouding met God nooit in twee gedeel kan word nie. Ons is besig met 'n spansport. God is by ons in hierdie wêreld Ons moet by hom wees deur om te verteenwoordig in hierdie wêreld en ons het natuurlik al sy kinders vir wie hy lief is saam met ons in hierdie wêreld wat na ons kan kyk en na wie ons ook kan omsien. So jy leef dus elke oomblik van jou lewe in hierdie teenwoordigheid van God en jy en jou medegelowiges. Nou beskryf uh en daarby kom ons dan nou vandag Nou beskryf Petrus hierdie hele spel van God se kinders wees in hierdie wêreld op 'n baie interessante manier. Hy sê naamlik dat ons kan nie sê ons word net van hier af onder toe ons harte word bekeer nie. Hy sê ons word as mens bekeer. En dit gaan ons nou vandag sien. So jy's nie in hierdie wêreld net as liggaam nie en jou siel is gered nie. Of jy kan Sondag gaan jy nou en jy gee aan die geestelike dinge aandag of as jy as jy bid voor jy gaan slaap in die aand gee aan die geestelike dinge aandag. Verder in die loop van die dag is jy eintlik met die aardse dinge besig. Petrus sê so werk dit nie. As die Here met jou werk, werk hy met jou as liggaam en siel. En dit sien ons al baie duidelik in die eh, Ou Testamentiese beeld van hoe God mens gemaak het. Hy het ons gevorm en aan ons 'n siel gegee. Daarom kan die Bybel eintlik nooit aan 'n mens, 'n mens dink as iemand wat net 'n liggaam of net 'n siel is nie. Ons sien dit in die Christendom as ons sê ons liggame gaan eendag opgewek word. Nou wat beteken dit? As ons doodgaan, dan kan 'n mens sê is jy jou siel eintlik by God. Maar jy is nog nie volledig mens nie want die liggaam deel moet met die opstanding saam met die siel deel jou jy vorm. So met ander woorde 'n mens is altyd die geestelike en die liggaamlike gekombineer. En nou sien 'n mens dit mooi as 'n mens 'n stukkie lees wat ek dink ons die heel eerste keer ook gelees het as Petrus nou moet beskryf wat presies in hierdie wêreld aangaan. Wat ons uitdagings is, dan begin hy so hy sê wees nugter en wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly daarom standvastig en gaan hom teë. Dis in hoofstuk 5 vers 8 van 1 Petrus. En daar sien ons dat as hy ons lewens in hierdie wêreld beskryf, dan sê hy ons is in 'n geestelike stryd. Nou dis nie net hy wat so sê nie, ons dink byvoorbeeld aan die wapenrusting van God in Efesiërs. Dat hy sê julle lewe is nie teen vlees en bloed noodwendig nie. Julle moenie veg vir julle lewens met swaarde nie. Julle moet veg vir julle lewens teen magte wat julle kan beïnvloed wat van julle besit kan neem wat julle kan verander sodat julle ook liggaamlik anders optree met ander woorde teen God optree as hierdie geeste jou beïnvloed. So hy sê uiteindelik leef ons in 'n omstandigheid waar ons ook onder die invloed is van sekere versoekings, sekere neigings om sekere goed te doen en dit sê hy word aangevuur deur bose magte of deur die duiwel. In die doel van hierdie duiwel is om ons te verslind. Nou hy gebruik hier vir nie daai woord te brullende leeu wat jou wil verslind nie, omdat die term eintlik baie duidelik aandui dat as hierdie magte met jou besig is, het hulle een doel voor oë en dis om jou uitmekaar uit te skeer, om jou van God af eintlik weg te skeer, om jou oë uit te pluk sodat jy God nie meer kan sien nie om jou hart uh te verdof dat jy God nie meer wil ken nie. Dis uiteindelik die die hele doel. En dit word op so baie plekke in die Bybel pragtig beskryf. As ons byvoorbeeld in Openbaring kyk, Openbaring 13 wat die diere wat uit die see en uit die aarde uit voortkom. Waar Johannes dan moet beskryf wat gebeur met mense. Dan sê hy hierdie diere wil jou eintlik verslind. Hulle wil jou vernietig, hulle wil God van jou af wegvat. En dan sê hy uiteindelik later in die boek dat eh uh, die die stad Babylon ruim in die vrou wat op hierdie diere ry wat jou so wil vernietig, het 'n beker en die beker is daar bloed van die martelare. Met ander woorde, haar kos, haar drank is die bloed van jou wat vloei omdat jy God verloor. So ons moet die stryd eintlik nie te ligtelik opneem nie. Maar daar is nou 'n gevaar dat ou die stryd verkeerd kan verstaan. Dat jy dit kan skei en sê dis dis nie daar in die geestelike wêreld en dit het eintlik min met jou liggaam te doen en dis nie waar nie. Want ons het gesien waar hierdie gedeelte begin. Is hy sê wees nugter en wees waaksaam. Dis verstandelike aktiwiteite. Met ander woorde, jou Christelike lewe loop deur jou kop. Deur die manier die waarop jy God sien, daai kennis van God wat hier in jou kop sit. Dat jy weet hierdie God is die God wat krag het. Hierdie God is die God wat my kan help. Met ander woorde, jy leef vanuit 'n wêreldbeeld noem ons dit. In jou kop het jy 'n wêreld soos jy hom leer ken het. En daar in die wêreld speel God 'n rol. Christus speel 'n rol, jou familie speel 'n rol, jou kinders of jou vriende speel 'n rol. En die verskillende elemente hier in jou kop wat jou wêreld uitmaak, het elkeen 'n plek en is in in in is elkeen vir jou op 'n besondere manier belangrik. Daar's met ander ook 'n hiërargie. Byvoorbeeld, as God vir jou die belangrikste is, gaan jou keuses wat jy maak en jou optrede gemik wees om God tevrede te stel. As jy dus die kerk kry wat vir jou geld vra en God is vir jou belangriker as geld, sal dit nie vir jou so so moeilik wees om ook uh jy weet geld te gee. Ruil dit om as geld belangrik is en God is vir jou minder belangrik. En dan word appel gemaak sê maar om iets vir die kerk te gee dan sal daar nogal by jou 'n reaksie kom en sê nou al weer geld ensovoorts. So daai klein illustrasie, dis nou miskien 'n dom illustrasie, maar sê illustrasie van hoe daar in jou kop vers, hierdie verskillende goed wat vir jou belangrik is georganiseer is. En dit noem ons 'n wêreldbeeld. En hoe jou wêreldbeeld lyk, gaan jou optrede bepaal. Met ander woorde, as Paulus of Petrus sê uh wees nugter en waaksaam Paulus sê jy moet jou verstand vernuwe, jy moet nie dink in eh, Romeine 12, dan beteken dit dat jy bewustelik in jou kop met die kennis wat jy hier in 'n plek soos hierdie Bybelskole of in die lees van die Bybel, daai kennis wat jy opdoen, moet jy gebruik om jou te staal, om jou te help om hierdie aanval van die brullende leeu af weg te hou. Jy kan nie maar net sê o die Here sal sorg dat die brullende leeu my nie vang nie en dan loop jy daar verby hom nie. Nee, jy moet jou kop gebruik om te sê hoe jy hierdie brullende leeu gaan ontduik, hoe jy hom gaan teewerk. Daarom staan daar wees nugter. Dink helder. Kyk na wat rondom jou gebeur in jou geestelike lewe. Kyk hoekom dit gebeur. So 'n Christen is voortdurend besig met nadenke oor dit wat rondom hom aangaan en hoekom dit gebeur. Die ou filosowe het gesê, uh, jy weet werklike kennis is selfkennis om te verstaan wie jy is, want as jy verstaan wie jy is en wat hier binne in jou aangaan, dan kan jy beter planne maak om die lewe wat na jou toe kom teestand te bied of in hierdie lewe die genot en die vreugde en die sin uithaal want jy weet wat jou sterkpunte en jou swakpunte is. En dit werk op die geestelike lewe nie op 'n ander manier nie. Jy moet dink oor wie jy is. Jy moet agterkom as jou geloof begin swakker raak, want dan raak jy meer vatbaar vir die aanvalle van die uh, brullende leeu. Jy moet 'n oop verstand hê, soos Petrus ook in 1 Petrus 1 eh, vers 13 of 4 vers 7 sê. Jy moet dink oor hoe jy jou lewe moet lei. En as jy dink, dan sê hy byvoorbeeld in Hoofstuk 3 vers 1 lê af die sonde. En dan noem hy dit vir jou. Hy sê as jy dit moet af lê, noem hy vir die sonde, jy weet dit is sê net nou maar lelik praat, is om nie vrede te handhaaf nie, is om uh, jou te buite te gaan en seker goeders om uh, om net heeltyd te dink aan wat ek menslik vir my eie plesier kan kry al kos dit my uh sekere uh, geestelike uh dinge, jy weet dat dit laat sekere geestelike fasette van my lewe agteruit gaan. Daai verkeerde fokus sê Petrus moet jy reg sien. Jy moet mooi dink. Daai goed moet jy wat wat negatief is in jou lewe moet jy van ontslaa raak. In die Bybel is vol sulke voorbeelde Miskien die mooiste voorbeeld wat ek van weet wat ek baie van hou is in Jakobus waar daar staan dat uh jy weet die sonde, hierdie hierdie ding kom met 'n gedagtetjie. Met ander woorde dit gebeur in jou kop. Kom met 'n gedagtetjie. En hierdie gedagtetjie sê Jakobus begin in jou kop groei. Jy begin meer en meer daaroor dink en dan word dit 'n begeerte. Jy sê maar hierdie ding wil ek hê. En uiteindelik loop jy in die val in van die brullende leeu. Jakobus sê daai plantjie groei en hy word groter. As hy klein was en jy hom uitgetrek, dan was hy weg. Maar nou dat hy 'n groot plant is, verstrengel hy jou. Kan jy nie meer van hom loskom nie. Daarom is die raad wat Jakobus gee, pluk hy plantjie vinnig uit. Sommige daar waar hy begin, pluk daai begeertes, daai sonde vinnig uit. En nou geliefdes, hoe doen nou dit? Lê jy daar op jou bed en sê Here, help my uh jy weet hier is nou maar uh jy weet sonde in my lewe en ek is swak. Is dit hoe jy praat? Wat gaan wat dink jy gaan dan gebeur? Hoe jy wel moet praat is dat jy bewusstellik voor God gaan staan. Onthou dis 'n spansport. Voor hom staan en hom vra om jou verstand te verhelder sodat jy duidelik kan sien wie jy is duidelik jou geestelike lewe kan evalueer. Baie mense sê die maklikste manier om dit te doen is in gebed. As jy daar voor die Here staan en sê Here help my om te verstaan hoekom ek nie met hierdie persoon by die werk klaar kom nie. Waar lê die fout? Wat moet ek doen? Wat moet ek af lê? Watter sonde maak hierdie verhouding sleg? Of hoekom hoekom beklei ek my vrou so baie? Waar lê die fout? Wat kan ek daaraan doen? Geliefdes, dis wat dit beteken om nugter en waaksaam te wees vir die duiwel. Dis om oopkop te lewe in hierdie wêreld. Om te dink en reg te maak waar dit verkeerd is. So geloof het alles alles met jou kop te doen. Met jou wakker manier waarop jy jou lewe evalueer. Waarop jy sê maar vriende raak sien wat wat vir jou nie so goed kan wees nie. En ander weer wat jou wêreldbeeld deel wat God op bo stel vir wie God ook die belangrikste is sodat as jy 'n besluit moet neem oor wat jy gaan doen jy op dieselfde manier dink hierdie wêreldbeeld van julle dieselfde is nou die volgende aspek wat Petrus dan baie duidelik deur sy hele brief behandel waaraan ek wil aandag gee en daarmee ook wil afsluit is hierdie hele kwessie van hoe tree ek in 'n vyandige wêreld op. Ons het gister eh, verlede keer eintlik so 'n bietjie daaroor gepraat hoe ons eintlik in lyding versterk word net dat dit soos goud is wat skoon gebrand word ensovoorts. Maar as ons dan nou as gelowiges in hierdie wêreld die beswadderinge, die swaar kry, die negatiewe met goeie gedrag met 'n sagte benadering soos ons verlede keer gesê het. As ons as ons so reageer, wat gebeur dan? In Petrus sê nog al 'n hele paar goed daaroor. Hy sê: "Weet jy, as jy in hierdie wêreld Jesus se gedrag, dit wat Jesus sou doen, gebruik om die vlamme of die aanvalle van die duiwel uit te blus, te te gaan, dan is jy soos Jesus. Dan is jy eintlik in jou persoon wie jy moet wees, iemand wat soos Jesus is. Dus die eenvoudige vraag, as jy in so 'n situasie kom waar iemand jou beswadder of aanval, wil jy soos Jesus wees? Tree dan soos hy op. As jy nie soos Jesus wil wees nie, volg die pad wat hierdie wêreld vir jou wil uitstippel. Maar ek is seker en dis waar die kop ook inkom. Ek seker dat ons almal graag soos Jesus in hierdie omstandighede wil optree. Onthou verlede keer se vrou wat sonder om iets te sê maar net haar Jesus wees uitleef in haar huwelik uiteindelik ook haar man sal wen. Die tweede ding wat hy sê is jy moet weet as jy in 'n situasie kom waar mense jou beswadder omdat jy 'n gelowige is, is dit vir jou 'n baie baie goeie teken. Die teken dat jy die gees van God het. Want dis net die gees van God wat jou so verander, wat jou so help, wat jou so in staat stel om soos Jesus in hierdie wêreld te wees. Daarom as jy wonder of die Gees in jou werk sê die eh uh, Petrusbrief kyk ook hoe mense teenoor jou optree. Want hulle tree, onthou die brullende leeu wil jou vang om jou te vernietig omdat hy iets in jou sien, omdat hy die Gees se krag in jou sien. En as hy dan sy aanval loods, wat kan jy daaruit aflei? Hy sien iets in my lewe wat hy nie het nie, wat hy wil vernietig omdat dit van die gees van God kom. Is dit nie mooi dat dat Petrus ook sê in die lyding is daar vir ons oorwinning omdat ons kan wees soos Jesus en die krag van die gees in hierdie wêreld sigbaar kan maak. Maar hy sê ons moet ook weet daai ander mense wat ons so aanval As hulle daar wegloop en ons het soos Jesus opgetree, is hulle aan die dink. Ons lees in hoofstuk 4 vers uh ag hoofstuk 3 vers 13 tot 19 dat Petrus sê ons daai mense beskaam. Hulle sal uiteindelik sê, weet jy, God was reg. Ons was verkeerd. Dis die uiteindelike resultaat dat jy ook daai mense se harte sal aanraak deur jou positiewe gedrag. En dan natuurlik die beroemde voorbeeld waarmee hy begin reg aan die begin in hoofstuk 1 dat ons geloof getoets word. Daar kan jy sien wil ek 'n Christen bly en gaan ek 'n Christen bly of nie. Dus hierdie positiewe gedrag van my sit die onkunde van die mense wat my so wil aanval sit hulle op die plek, op hulle plek. Dit lees ons in Hoofstuk 2 vers 15 dat uh, dit hulle onkunde stop. Hulle leer uit ons lewe. Nou sê ek baie vir myself, jy weet, uh uh mense lees 'n mens soos 'n boek. Dis nou maar een ding is as jy by iemand kom, lees hy jou. Hy kyk jou deur. En as daai ou van jou wegstap, dan het hy 'n sekere indruk en as hy weet jy is 'n Christen, dan het hy 'n 'n idee van wat Christendom is en hy meet jou teenoor daai idee. En deur reg op te tree, deur die regte goed te doen, leer jy ook daai persoon. Sit jy ook sy onkunde 'n eh, bietjie op op op sy plek dat hy besef maar maar ek is sonder God. Ek sal ook graag soos God wil wees. So dis eintlik iets mense kan gewone boeke, hulle kan die Bybel toeslaan, maar hulle kan jou nie toeslaan nie. Hulle kan jou nie toemaak waar jy in by die werk tussen hulle werk nie. Hulle moet na jou kyk en dis jou krag. Dis wat jy kan gebruik om hierdie wêreld om te keer. Hy sê ook in Hoofstuk 3 vers 16 soos ek reeds genoem het, op die manier kan jy die mense aan die dink sit. Jy kan hulle beskaam, is die woord wat hy gebruik. Maar hy sê ook op die manier versterk jou geloof. In Hoofstuk 4 vers 19 sê hy ons vertrou ons lewe al meer aan God toe. Met ander woorde, ons leef al hoe nader aan God. Ons sit al hoe meer ons eh, ons lewens in die hande van God. Sê my God, ek wil hierdie spel regtig saam met U speel. Ek wil die teenslag, die aanvalle van die duiwel wil ek teëgaan. Omdat ek daardeur 'n boodskap gee. Omdat ek daardeur mense beskaamd maak so dat hulle u kan verheerlik. En dit is dan wat hy ook in 2 vers 12 sê. Die heidene. Daai ouens, as hulle wegstap van jou af wat God se pad gekies het, dan sal hulle uiteindelik sê, weet jy, dan moet tog iets in hierdie boodskap van die Christene wees. Daarom in die eerste eeue het hulle gesê die uh, evangelie, die krag van die evangelie en die groei van die evangelie lê in die bloed van die martelare. Dat daai ons kon glimlag selfs as hulle die dood in die oë staar in daai arenas. En hulle vertel van die die die Romeine en die keisers wat so deurstap, dan sien hulle die glimlagte op die dooie mense se gesigte soos hulle gesterf het. Hulle kon dit nie verstaan nie. En wat het hulle gesien? Nie 'n dooie liggaam nie, maar 'n boodskap wat praat, wat sê ek ken 'n God na wie toe ek op pad is. En dit moet die boodskap van jou lewe wees. En nou om af te sluit. Wat gaan gebeur met die situasie? Gaan die onreg maar net eenvoudig voortgaan? En dan sê Petrus deel van jou boodskap is ook dat as jy nie in God glo nie, die oordeel van God op, op jou sal rus. Baie van ons hou nie daarvan om te dink dat 'n liefdevolle God oordeel kan hê nie. Maar as iemand hom verwerp, hy wat met liefde sy hand na mense toe uitsteek, hy wat hulle gemaak het, as hulle op hom hulle rug op hom draai en hom soos 'n brullende leeu wil aanval, sy liefde in sy gesig teruggooi, dan sê Petrus sal die Here op, op op op die ou einde ook moed sê tot hier toe in die verder nie. En dit is deel van die Christelike boodskap. Dis iets wat ons nie kan afplat nie. Maar soos Johannes telkens sê, dit is nie die hoofboodskap van die evangelie nie. Christus sê ek het nie gekom om te kom oordeel nie, maar ek het gekom om vir mense lewe te bring nuwe geleenthede nou en in die toekoms. En geliefde Peter sê vir jou, jy is deel van daai boodskap van God wat nuwe lewe in hierdie wêreld kan bring omdat jy tussen die mense staan. Ook wanneer hulle jou aanval, wanneer jou beswaarder sleg behandel met 'n boodskap van lewe en hoop en liefde wat bo alles is uittroon. Dit is wat die apostel van die Here, die een wat die Here baie goed geken het, dis wat hy vir ons nalat en sê jy is iemand van die evangelie van God, né? Daarom moet jy so leef ook. Dankie dat jy in uh, geluister het vir hierdie afgelope 4 weke saam met my na wat Petrus vir ons wou sê. Ek hoop sy boodskap word ook lewendig en 'n uh, deel van elke faset van jou lewe. Mm-hmm.